Доброго дня, друзья! Доброго дня, все граждане Казахстана! Обращаюсь к вам с предложением, что у нас в New Millennium Center LTD на сегодняшний день уже получили 9 человек по 128 тысяч долларов за 6 месяцев работы. Все те, кто нужен, нуждаются в деньгах или недвижимости, Добро пожаловать! Сегодняшний день для нас очень знаменательный, в том плане, что сегодня у нас три человека получили по 128 тысяч долларов. Я от души поздравляю Айгуль Аймаханову, Мирама и Гулю. Поздравляю и желаю частых-частых получений, больших высот, море недвижимости и на Кипре, и на Казахстане, в Казахстане, то есть и везде, по всему миру. Желаю успехов. Добро пожаловать к нам в компанию. мейрам гүлім бүгінгі жетістіктерің құтты болсын жүз ә, жиырма сегіз мың жүз жиырма алуға тілектеспін ә, айгүл ханым астана сізді де бүгінгі жетістігіңізбен құттықтаймын ә, түнімен істеп күнімен сен еңбегіңіздің жемісі тек қана жақсылыққа игілікке миллионымен барлық армандар орындалады құрметті құрметті достар бүгін біз міне алматы қаласындағы офиста отырмыз бас офиста және біздердің астана қаласындағы партнерымыз айгүл аймаханованы өз алматы қаласындағы партнерларымыз гүлім мен мейрамды нью миллениум компаниясындағы жетіп жатқан бүгінгі жеңісімен құттықтаймыз